Всем привет, с вами Кирпичный парень. И сегодня я сделал охотничий нож из игры Counter-Strike Global Offensive. Вот так он у меня получился. Как и прошлые мои поделки, он полностью целиком сделан из лего. Вот. Вот. Этот нож имеет несколько раскрасок. Помимо тех раскрасок, которые я перечислял до этого, э, в другом своем ноже, тоже сделанного из лего и с CSGO. Кому интересно, можете перейти по ссылке. У него есть такие раскраски, как градиент, красная паутина и голубая сталь вот такой вот нож. Сейчас вы видите кадры из игры, где тестируют нож. В игре CSGO Global Offensive. И если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Только если вам понравилось это видео. Если же на этом видео будет 100 лайков, то я сделаю разбор этого ножа. Подробный. Всем пока!